TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayım açaraq polisin ünvanına təhqirlər səsləndirən gəncin tutularaq ona qarşı aşağılayıcı hərəkətlər edildiyi bildirilir. Korona xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı fotolar sosial şəbəkədə yayılıb. Bildirilib ki, TikTokda həmin şəxs saxlanıldıqdan sonra onun uzun saçları yığılmış və qırxılmış formada fotoları çəkilib. Hadisənin nə vaxt və hansı ərazidə baş verməsi hələlik açıqlanmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Harunanın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, fotosu yayılan şəxsin görüntüləri polis orqanlarında çəkilməyib. Görüntülər hansısa şəxs və ya şəxslərin öz fəaliyyətidir. Məsələ araşdırılır deyə o bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi bu gün saçı qırxılmış halda fotosu yayılan şəxslə bağlı iddialara cavab verib. Dinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacı Qaziyev bildirib ki, təqsirli bilinən şəxslər polis orqanına əlində telefonla gətirilmir. Polis orqanına hansısa əməldə təqsirli bilinən şəxs gətirilir və əlində telefonla onun fotosunu çəkirlər deyə sual verib. Öz fəaliyyətdir, qəbul edilməz haldır. Kimliyindən asılı olmayaraq heç bir vətəndaş qeyri-insani rəftara məruz qala bilməz. Fotoşəkil kiminsə TikTokda jeton toplamaq niyyəti ilə çəkilib. Xatırladaq ki, TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayım açaraq polisin ünvanına təhqirlər səsləndirən gəncin tutularaq ona qarşı aşağılayıcı hərəkətlər edildiyi bildirilib. Hadisə ilə bağlı sosial şəbəkədə fotolar iddialar yayılıb və qeyd edilib ki, həmin şəxs saxlanıldıqdan sonra onun uzun saçları yığılmış və qırxılmış formada olub. Hadisənin nə vaxt və hansı ərazidə baş verməsi hələlik açıqlanmayıb. Məsələ ilə bağlı dəyərli Korona TV abunəçilərinin fikri maraqlıdır. Öz fikirlərinizi altdan şərh bölməsindən yazmağı unutmayın. Əgər polisi təhqir etdikdən sonra Azərbaycanın gələcək əskərini bu formada sındırırlarsa, Azərbaycanda hansı haqq ədalətdən söz gedə bilər?